عطاني ربي من الخبزة وما عرفتهاش كنت نقول في روحي الوقت ديما راح يقمر لو كان صحبني يدور عليا ما رطيهاش درت هادي ما نقولش الدنيا ظالمة عطاني ربي من الخبزة وما عرفتهاش كنت نقول في روحي الوقت ديما راح يكمل لو كان صحبني يدور عليا ما رطيهاش درتها بيدي ما نقولش الدنيا ظالمه الزينة مشات تجري وبقيت غي وحدي ليام الزينة مشات تجري وخلتني نبكي درتها بيديا وما لقيت اللي نفعني لا لقيت الاصحاب الاحباب اللي كانوا بكري ليام الزينة مشات تجري وبقيت غي وحدي ليام الزينة مشات تجري وخلتني وحدي درتها بيديا وما لقيت اللي ينفعني لقيت الحباب الاصحاب اللي كانوا بكري عطاني ربي شويه من الخبزه وما عرفتلهاش كنت نقول في روحي الوقت ديما راح يقبل لو كان صحبني يدور عليا ما رطيهاش درتها بيديا ما نقولش الدنيا ضالمه عطاني ربي شويه من الخبزه وما عرفتلهاش كنت نقول في روحي الوقت ديما راح يكمل لو كان صحبني يدور عليا ما رطيهاش درتها بيدي ما نقولش الدنيا ضامه شمعت الدنيا وقلت العقل على دي مشات لفنير وغادي نهبل